Instituto de Gilmar Mendes recebeu patrocínio de 2,1 milhões de reais da JIF. Isso mesmo! O grupo do Joesley Safadão, que controla a JBS, gastou nos últimos dois anos mais de 2 milhões de reais em patrocínio de eventos do Instituto Brasiliense de Direito Público, que tem como sócio ninguém menos que João Plenário, quer dizer, o ministro Gilmar Mendes aquele que na semana passada deu o voto de Minerva naquela farsa, ups, é, no julgamento do TSE, que absolveu Dilma Temer. Aliás, olha só mais uma coincidência envolvendo o ministro. O bananão do Temer nomeou este ano um primo de Gilmar para a diretoria de uma agência estatal. Porra, Gilmar, já falei para você, volta pra Praça Nossa, porque suas piadas já deixaram de ser engraçadas há muito tempo. Mas ele não é o único ministro envolvido em coincidências, não. O cortador de cabeças, Napoleão Nunes, aquele que invocou a fúria do profeta islâmico contra jornalistas, teve um sobrinho seu nomeado para o Conselho Nacional do Ministério Público. É aos poucos a farsa do TSE está sendo revelada. Hashtag somos todos otários. Momento. E aí, já tá inscrito no canal? Então se inscreve aí nessa bagaça, bora chegar a um milhão de inscritos e ver o Lula finalmente na cadeia. Mas não se esqueça de ativar a porra do sininho. Talvez assim, quem sabe, por acaso, você receba um aviso do YouTube falando que tem vídeo novo aqui no canal. Porque esse YouTube tá foda, viu? Mas outra solução ainda melhor é acompanhar o canal diretamente pelo site canaldotário.com.br ou pelas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Chupa YouTube! Aqui é canal do Otário, porra! O documentário que revela a fraude da Herbalife. Quem acompanha o canal do Otário já sabe dessa história aí muito antes disso virar uma série na Netflix. Aliás, se você não tem Netflix ou não tem tempo para acompanhar séries, basta conferir o vídeo que eu fiz sobre esse assunto aqui no canal em 2013, mas que continua mais atual do que nunca. Em apenas 5 minutos eu explico tudo sobre como funciona essa merda de pirâmide financeira que é Herbalife para desespero dos piramideiros. Aliás, já pensou o canal do Otário no Netflix? isso seria uma excelente forma de manter o canal vivo. Então procure a Netflix nas redes sociais e sugiram essa ideia para eles. Quem sabe alguém lá de dentro gosta dessa ideia. Hashtag canal do otário no Netflix. E para finalizarmos essa edição, Amor sem fim. Neymar faz declaração de amor para Marquezine. Hum, ele pode até ser um craque, mas sabemos quem vai ficar com as bolas. É mesmo, é. Hoje tem show de bolas. Foda-se. Esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. E aí, curtiu? Então já sabe, né? Se inscreve nessa bagaça e regaceira nesse like. Ah, e não se esqueça de dar aquele apoio financeiro ao canal, porque, pelo menos por enquanto, ainda não tem a Netflix para bancar o canal, não. E amanhã, quem sabe, tem mais!